Abrir. Abrir cápsula. Abrindo, tá destrancando. Adesivo. Vai, vai, vai, vai. Rap, vai, é esse? É Velho, é esse? Cara. saindo.